sepulcro, eis que triunfante ressurgiu o Filho do Eterno Deus para dar-nos sua fé constante e ao fim levar-nos para os céus. Foi Jesus o Mestre sepultado, mas a morte não o pôde mais reter quem não tinha em si nenhum pecado, veio pelo pecado morrer. Quando as discípulas chegaram, com aromas para ungirem o Senhor. No sepulcro não mais o acharam, pois da morte fora vencedor anjos que lhes informaram que entre os mortos Cristo não estava mais. Cheias de alegria retornaram, contemplando maravilhas tais. Aos apóstolos apresentou-se, ele lhes disse: Seja em vós a minha paz a tristeza em glória transformou-se, pela sua aparição verás. Em Jerusalém permanecerão revestidos foram do poder de Deus, as virtudes eles receberão. veio o dom bendito desde o céu. Vamos avante com nosso Rei, o Santo Libertador. Permaneçamos na Sua lei, sigamos sempre ao Senhor. Jesus nos conduzirá aos céus, sigamos sempre ao Senhor. Habitaremos com nosso Deus no reino de esplendor. O Evangelho nos conduziu a Cristo Redentor. Que nossas almas do mal remiu Sirvamos sempre ao Senhor. Jesus nos conduzirá aos céus. Sigamos sempre ao Senhor. Habitaremos com nosso Deus no reino de esplendor devemos sempre obedecer aos seus preceitos de amor e seus conselhos em nós reter. Amemos sempre ao Senhor. Jesus nos conduzirá aos céus, sigamos sempre ao Senhor. Habitaremos com nosso Deus no reino de esplendor. seja louvado, pois mandou-nos sua luz. Entoemos, ó remidos, hinos ao Senhor Jesus. Exaltado, aclamado, seja Cristo Redentor. Dele temos a vitória, por seu sangue justo e remidor. O Senhor seja louvado pelos resgatados seus que desejam ansiosos ver a glória do bom Deus exaltado, aclamado seja Cristo redentor. Dele temos a vitória por seu sangue justo e remidor. O Senhor seja louvado, pois nos deu o seu penhor, seu Espírito eterno, divinal consolador exaltado, aclamado, seja Cristo Redentor. Dele temos a vitória, por seu sangue justo remido. abatido, Cristo te estende a sua mão. Ele é o santo e verdadeiro amigo, Ele é a tua porção. Clama ao Mestre Cristo Jesus. Deus sentirás. Ele disse: Eis que estou convosco, Cristo é quem te conduz. Quando estiveres perturbado, busca de Cristo paz e vigor. Na estás desanimado, o teu fiel Salvador. Clama ao Mestre Cristo Jesus, dele o poder sentirás. Ele disse: Eis que estou convosco. Cristo é quem te conduz, vindo sobre ti ardente prova, bate a porta do Criador que por Cristo as forças te renova e te fará vencedor ao Mestre Cristo Jesus, dele o poder sentirás. Ele disse: Eis que estou convosco, Cristo é quem te conduz. ao meu Salvador, que para mim atentou. Meu Espírito sente o grande amor de Deus que me perdoou. Redimida por seu grande favor, minha alma louva a Deus com seu sangue precioso, o Redentor pagou os pecados meus. Sorte entre os remidos me concedeu Jesus és o meu Salvador, deu-me a liberdade para servir a Deus com sincero amor. Cristo converteu o meu coração com o seu eterno poder. E as trevas do mal também dissipo. Agora eu posso ver pela luz da palavra. Sinto, Senhor, que com amor me conduz graças receberei, virtude saber e fé no Senhor Jesus. Finalmente entrarei lá no céu para ver a face de Deus. Oh, que felicidade! Cristo me deu, pois vou habitar nos céus. Glória! Amo ao Senhor, pois ouvi-me quando clamei, ele inclinou seus ouvidos. Quando orei, tive tristeza, tive aflição. coração é piedoso e sublime, o justo Deus. Ele tem misericórdia do santo ser. descansar. Bênçãos preciosas Deus vai te dar. Meus pés livraste da queda, ó oh, meu Senhor e preservaste do pranto teu servidor que posso dar-te louvores a ti, ó Deus, diante de todo teu povo, nos átrios teus Glória a Deus. Aleluia. fim de tudo chegará. Ouvi, pecadores, só Cristo vos perdoará e vida vos dará. O fim está bem perto, bem perto, bem perto Fazei então concerto com quem vos quer salvar. Ouvinde contritos, depressa sem tardar. A Cristo piedoso, que a glória vos quer dar. Arrependei-vos e aceitai a Cristo Cordeiro, a Ele as culpas confessai e o mundo rejeitai. Não desprezeis a sorte, pois grande é essa sorte te livrará da morte e do eterno ardor da ira vindoura vos livra o Redentor perfeito refúgio é Cristo Salvador vim deixar-vos entregar, Jesus vos convida. E quer a Deus vos adotar, também herança dar. É grande seu afeto divino afeto é o seu amor perfeito, potente a salvar. Ouvide depressa as bênçãos desfrutar. céu reinar. É Jesus a fonte de riqueza nosso escudo, nossa fortaleza, é a nossa luz, nosso percursor, é o caminho e é bom pastor. É Jesus a rocha preciosa, a verdade eterna e gloriosa. Dele temos fé para o seguir e reinarmos no porvir. É Jesus a nossa eterna sorte, Sua obra aboliu a morte, derramou na cruz sangue expiador, resgatou-nos o Senhor. É Jesus, o Rei vitorioso, o sublime, santo e poderoso. É o autor da fé e consumador, é de tudo, Senhor. Vem, ó Senhor, ajudar-me nas minhas tribulações. Eu confiante espero tuas libertações. Vem ajudar-me sempre, ó forte vida possa ser vencedor. Vem, ó Senhor, ajudar-me neste meu peregrinar nas provações e lutas. Podes me abrir lugar Vem ajudar-me sempre, ó forte defensor, para que nesta vida possa ser vencedor. Vem, ó Senhor, ajudar para poder batalhar. Reveste-me de força para não vacilar. Vem ajudar-me sempre esta vida possa ser vencedor. Vigiai, irmãos, em todo o tempo sentireis maior vigor. Ó, vigiai em todo o tempo, para que o coração sinta vigor também alento e de Deus a santa unção. sabeis a hora em que o Senhor virá. Ele diz também a nós agora. coração. Sinta vigor, também alento, e de Deus a santa unção. Vigiando, atentos, aguardemos nosso amado Salvador nossas vestes brancas conservemos, vigiemos com fervor. Ó, vigiai em todo o tempo, para que o coração sinta vigor também além essa santa unção.